Здравствуйте! С вами Руслан Нагорнюк и школа боя Урай. В этом уроке мы покажем, как научиться бить быстро. Э, скоростной удар. Моя задача э, попасть в ладонь партнеру, его задача убрать. Я делал 10 ударов, э, со скольки я попал, например, там столько раз там, мой партнер э, присел. Если я не попал, я там приседаю или отжимаюсь. Ну и так, такая игра. Расслабляемся. Здесь очень важно расслабиться. Да. Следующее упражнение. Э, попасть э, в бедро. То есть работа уже ногами. Партнер стоит вот более такой пассивной стойке, чтобы успеть убрать ногу, только реакция ноги. Я тоже стою как бы вот в такой подготовительной стойке. Определили дистанцию. Удар очень быстрый, но не сильный. Итак, пробуем. Хорошо, пробуешь, не работаешь теперь, да. Следующее упражнение. Моя задача попасть в лоб. То есть как раз вот ударить. А задача партнера уклониться или оттянуть голову назад. Пробуешь, пример, если ударить в лоб, бей, да. Пробуешь, да, бей. Есть. Хорошо. Меня партнер э, пробует попасть в лоб, да, и я должен сбить э, рукой, да. Пробуем, да. удар ногой в корпус. Задача, чтобы успел партнер оттянуться. А моя задача делать хлопок по животу. Пружины. Тоже. Начинаем вот с такого крутого удара, потом будем делать прямые. Аршаты, тарелки. Вверх. Вверх. Для того, чтобы делать быстрый удар, естественно, э, очень важно, как быстро двигаться. Поэтому мы сейчас пробуем стать немножечко дальше. Вот я достаю до плеча, например, партнера. И отхожу немножечко в сторону. И чтобы моя задача сейчас попасть в плечо, а партнер должен как бы отойти немножко дальше, уклониться. Я уже смещаюсь, двигаюсь. Двигаюсь дальше, да. А ты уходишь, да, пробуешь. Ты пробуешь мне. Я Заключительное упражнение – это взрывной удар или рука, или нога, неважно. Работаем сейчас в любую часть тела. Главная задача – это провалить э, удар партнера в пустоту. Я начинаю. Ты. Я. Ты. Первое это закрепощен. Если ты будешь закрепощен, удар будет э, похож на толчок. Скорость удара зависит от того, как ты расслабишь мышцы. И вот расслабленные мышцы, они позволяют легко лететь и быстро. А как раз вот это импульс для старта, он и дает вам э, скорость. То есть расслабили мышцы, импульс, удар полетел. Вторая ошибка. Когда ты защищаешься, ты должен, должен быть расслаблен. Потому что с расслабленного состояния ты как что ударять, что уходить защищаться, это та же скорость, это тот же импульс. Поэтому расслабленное состояние, такое как натяжечку ударяешь, выстреливаешь как бы и защищаешься тоже как выстреливаешь. Вот это важно быть расслабленным и взрывным. Пробовать, тренироваться, про это думать, по крайней мере. Очень важно, когда вы делаете вот эти скоростные удары, чтобы в, конце удара рука тоже напрягалась сильно, потому что ну, как именно в момент удара напрягалась, потому что скорость большая и можно сам, э, сам себя травмировать. Если попадаешь там где-то в лоб или там, в плечо, там, ну куда попадешь, в локоть. Вот, поэтому э, расслаблен, взрываешься, летишь расслабленно, ударяешь, как раз импульс должен быть такой жесткий. Э, какое преимущество? Ну, преимущество здесь очень простое и очевидное, что ваши скоростные удары э, партнер не увидит. И чем быстрее ваш будет удар, тем сильнее он будет, потому что пуля маленькая, но летит быстро и разрушает сильно. Поэтому главное преимущество скоростного удара – это скорость и травматичность для вашего противника. Пробуйте, практикуйтесь. А упражнения игровые легко отрабатываются и сразу же тоже легко применяются в бою. Э, всего вам хорошего отработка. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи на новых уроках.